好，我们今天要展示的是 m o t o d i n o 的 WiFi 遥控车。那我们今天呢，哦，就要利用这个 m o t o d i n o 它新开发出来的 WiFi 模组，再再搭配上从网络上可以抓到的那个呃，Robo Remote。 A P P，哦，要来控制这台车子。那我们现在就来展示一遍。电源线插上，插上之后呢，扫描，嗯，现在正在取得。 好，已经连线成功了。这时候我们离离开，然后进入 A P P。A P P 这边，Connect，那这边的 I P 我们已经设定好，所以我们就直接连了。连上了之后呢，我们就可以操纵它了。啊，前进。 左转，右转，前进，后退，左转。好，那我们今天的展示就到这边，谢谢。